Hola, bon dia a tothom. Els nens i nenes de la classe dels dinosaures us representarà l'obra de teatre Anta Ballet. Esperem que us agradi molt. Moltes gràcies per venir. Hi havia una vegada un cunyat de pell blanca que es deia Tabalet. El Tabalet vivia amb la seva mare, Marieta Curta, en un bosc no gaire lluny d'aquí. Un dia... Avui per donar farines pastanagues bullides. Que bé, mare, com m'agraden les pastanagues! només em queda una pastanaga. Hauré de fer una altra cosa per dinar. No, mare, sisplau, mare, que fes unes pastanagues sortiràs. Està bé, cabalet, aniré al mercat a comprar. Però tu... Ja ho sé, mare, no quedaré quieta a casa sense... quieta al cau sense fer res. És que ja saps que si estàs fora del camp andiamo a Parigi. Lo fruttiremo, non fa tutto. Marieta, què vols? Posen dos manos de patanar. Bé, un amb 50. Quirol. Bona tarda, Gina, juga amb mi. No, que la mare no vol que surti. Ah. Hola, Tabalet, no sento cap soroll, cantaré una cançó. Tabalet, vine aquí, surt a fora, surt a fora. Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Hola, la Tulín. Hola, Tabalet, vine a jugar amb mi. No, que la Mara no va que surti. Oh, oh. Hola, cabalet, ¡No sé que el y cantaré una canción! Tabalet, vine aquí. surta fora, surta fora. tabalet, vine aquí. surta fora, ayuda Hola, granata! Vine No, que la mara no al que surti. Oh. A la tabalet no sento cap soroll, no sento cap soroll, cantaré una cançó. Tabalet, vine aquí, surt a fora, surt a fora, tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Hola, oh, hola, tabalet, Mira, yo conmigo No, que la mara no al que surti. Oh. A la tabalet no tu cap Cantaré una canción. Tabalet, vine aquí, Surta que la mare no vol que surti. Oh! Hola, tabalet. No sento cap soroll. Cantaré una cançó. Tabalet, vine aquí. Surt a fora, surt a fora. Tabalet, vine aquí. Surt a fora, juga amb mi. Vine, Larissa. Hola, tabalet. Vine a jugar amb mi. No, que la mare no vol que surti. Ah. aixecar les orelles i va escoltar aquell soroll que cada cop feia més fort. Hola, chavales. Hola, Cunillette. Tintanta, gana que manjaré. Mamá, mamá, mamá, ayuda, mamá, tiempo. Ya, yo estaba no Tú de que ser fastidiosa, déjame un filé. Mamá, ya le timo gana. Yo sí que no se gane. Mira, mira, mira. Aquí mal. Mamá, está casa va de vaquina la más corta. Taulanet. Repiten el campanar perquè no havies de sortir al camp. Ja ho sé, mama, no tornaré a fer mai més. En Tabalet i la seva mare se va fer una llarga passada. Hola, Ravel, vinga jugar amb tu i porto la meva baldufa per fer-la ballar. Hola, Esquirol, moltes gràcies. Hola, Ravelet, vinga jugar amb tu i porto la meva pilota de cambol. Hola, ratolí, ja fas de porter. Bac, bac. Hola, Ravelet, vinga jugar amb tu i porto la meva cosa de la salta. Hola, granota. jugar amb tu i porto els meus dos per pintar. Hola, os! Que bé! Farem una obra d'art. Hola, cabalet, Vinc a jugar amb tu i porto les cartes per fer una partideta. Hola, tortuga! Moltes gràcies! Hola, cavalet! Vinc a jugar amb tu i porto les piruletes per, per compartir amb tots vosaltres. Hola, Arisó, quina gran idea! Soc molt feliç, tinc una mare que em cuida molt i molt bons amics. Gracias.